Tite acabou de esperar. Da minha molinha, porque eu vou acender assim, a garrafinha e o outro. Veja, como? Manda ela pra. Ué, Mônica! Ué, Mônica! Manda ela. Ah, ah! Tá, tá, dá, Tá, né? Fica pra dar. Tá. tá, tá, tá veja, como que mundo. Minha mamãe precisa dentro do outro. Minha mamãe precisa dentro do outro. Eu me devolvo. Veja, veja, mata ela. Essa menina é